Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Hei, Cak Mujib, Cak Mujib. Ya Allah. Hai. Allahuakbar. Rindu ya betul. Rindu sangat dekat abang ni sebab Bahaya. dah lama dah. Abang eh, macam eh, menghilang je, tak ada khabar macam tu. Ah, bukan menghilang, dia segan kat sini. Oh iya ke? Malu, Sekarang... malu, malu. <laughs> Eh tak lah, tak payah malu. Saya dah anggap macam abang sendiri tau. Betul. Ada ya Allah. Okay. Uh, eh, Assalamualaikum semua. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya, okay, kepada subscribers dan viewers uh, yang sedang menonton, terima kasih sebab sudi menonton. Satu, okay, saya bersama Cak Mojib. Okay. Yeah. Okay, Cak Mojib. Alhamdulillah. Uh, soalan pertama sihat. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Allahu akbar sihat sihat sihat. Kita masih diberikan kesehatan dan ya meskipun masih serak-serak ni ya. Sebab uh, kemarin tu hmm. ah flu, kena flu. Ah, flu ah lepas flu semua. tu, hmm salsema okay. lepas tu batuk sekarang. Batuk Allah belum uh, sembuh lagi tapi dah okey dah, dah lumayan. Tak sesering biasanya. Okey, okey, okey. Sama macam siapa nama? Anton. Siapa? Demam. Anton. Aha, hmm. tapi tapi tak demam saya, tak demam. Eh, tak demam, kamu cuma sesama dengan batuk je. Batuk je, aha. Sebab uh, penat lah, penat lah. Daripada kemarin kan, hmm. kita bercuti kan. Ha, bercuti, lepas tu balik pun malam kan. Nah, itulah um, sampai kat rumah. Hmm. Boleh saya tanya, bercuti, bercuti di mana? Uh, di Tawang Mangu, Tawang Mangu tu tempat tinggi, uh, gunung lah, gunung, pegunungan macam tu. Dan kat sana mm memang sejuk sangat lah, 18 ke bawah lah derajat Ui, Celsius. Allah, hai, sedap. Ui, lah sejuk. Tempat tu. Saya pun, saya pun uh, mm-hmm. tak, tak, tak, tak, tak bawa jaket tau. Ah, tu lah saya salah kat situ. Sebab memang sejuk sangat. Sejuk sangat. Eh, di kalau macam dekat Malaysia, uh, kita ada tempat yang sama mungkin nam- namanya Genting Highland. Ah mungkin macam tu. Ah lebih kurang macam tu lah sejuk. Ah kabut semua, semua kabut. ada ada ada strawberry semua, strawberry ke buah-buah. Oh iya buah yang pasti. Ada. Kat sana strawberry semua. Apa lagi selain dari strawberry? Uh, jambu pun ada banyak lah. Mm-hmm. Jeruk ke, mangga ke, semua semua buah-buahan hampir semua ada kat sana. Uish serius ah. Serius ah dapat tinggi betul. ada semua tu. Betul betul. Okay. Buah tin ah, pun yep. Ya. ada, buah tin. Buah tin. Eh macam pernah dengar je buatin tu. <laughs> Jangan kita cerita. Okay, jeruk tu adalah buah oren, betul? Ah, orange, orange. Ah, betul. ada ada ada ladang, ladang teh. Ladang teh ada. Dekat sana ada. tempat wisata pun ada. Okay, minta maaf. Tempat wisata, wisata tu apa? Ah, jadi uh, kita tengoklah ladang teh tu. Ah, orang uh, tengah ambil pucuk-pucuk macam tu. Dekat, dekat situ ada restoran hmm. jugalah. Jadi kita sambil hmm. untuk oh. apa nama tu duduk-duduk santai, lepak-lepak lah. Lepas tu tengok pemandangan uh, apa nama tu ladang teh tu lah. Memang oh, Ui, seronok dan sejuk Ui. juga. Ui, kena pula sekarang ni uh, sekarang ni musim hujan. Aha betul. Uh, sana hujan tak? Sana hujan tak? Hujan, hujan. Kemarin pun hujan. Ui, ya Allah. okay okey. Kita dah cerita panjang ni. <laughs> Baru tanya panjang. khabar. <laughs> okey. Uh, soalan yang kedua. Bolehkan kongsikan kepada kami semua, subscribers, viewers daripada okay. channel saya yang, atau yang sedang melihat mm-hmm. mengenai channel YouTube Cak Mojib start daripada mula sehingga dapat oh. silver play button yang kat belakang tu. Oh, kat sana tu, kat sana. Eh, salah. Oh, kat sana tu, kat sana. <laughs> Allahu Akbar. Okay, boleh kongsikan kepada kami semua? Okay, boleh, boleh. Hmm. Boleh kongsikan. Boleh lah. InsyaAllah eh, Buat kawan-kawan semua eh, yang dah bermula daripada YouTube eh kan. Ah, hmm. Uh, semua orang kan punya potensi lah untuk di YouTube ni sekarang menggunakan teknologi ya kan. Teknologi okay, ni betul. dimanfaatkan hmm. untuk kita menyebarkan kebaikan bukan keburukan. Sehingga kalau kita menyebarkan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan itu pula. Kalau kita menyebarkan keburukan, maka keburukan itu akan sampai juga kepada kita kan. Nah, hmm, ya, di sini betul. saya mula-mulanya adalah uh, dalam niat uh, di YouTube itu dalam niat berdakwah. Oh. Yang pertama berdakwah eh. dan juga berdagang. Ha, macam tu. Awal-awal hmm. mula YouTube tu memang bukan yang ni. Ha, bukan yang Cak Mujib sekarang tu yang dah besar tu. Tapi hmm. yang pertama adalah uh, Rinua. Rinua tu channel isteri saya. Sebenarnya punya saya, ya kan? Okay. Tapi hmm. lepas tu saya bagi dekat isteri saya macam tu. Yang sekarang channelnya adalah Ria Oktorina. Jadi boleh di-share dekat YouTube tu Ria Oktorina. Ria Oktorina. Okay. Aha. Abang kan uh, pernah komen juga kat sana ya, kan. Pernah. Ha. Iyalah. Oh, so maksudnya Ria Terina tu minta maaf mencelas sekejap. Itu adalah channel punya isteri betul. kan? Betul. Betul, Saya khususkan untuk isteri saya je. Ah, okey okey okey Tapi okay, tapi okay. tak aktif pun. Maksudnya kan kalau memang uh, aktif lah macam saya upload tiap hari, tapi kalau hmm. isteri saya macam Uh, sebab dia sibuk kan uh, dengan hmm. urus anak dan juga rumah tangga macam tu jadi saya bagi slow je lah. Ha, kalau dia suka untuk hiburan macam tu untuk istilahnya uh, ya merefresh lah merefresh otak dia macam tu supaya tak jenuh tak bosan macam tu lah jadi saya bagi Cik. channel dia buat macam tu nah lepas tu uh, uh-huh. di mm-hmm. tahun 2014 saya buat ha, 2014, 2014 saya buat youtube hmm, dah oh, lama dah 2014 tu hmm. Betul. Lepas tu saya uh, memang vakum lah. Saya memang reaction awal-awal mula tu reaction uh, dangdut. Dangdut daripada Indonesia. Ah, <laughs> memang tak ada basic. Tak ada basic untuk dangdut pun musik pun tak ada basic. Tapi okay, uh, eh, masa okay. tu memang eh tengah-tengah viral ni saya nak cuba macam tu. Awalnya memang dakwah, saya memang uh, membuat macam uh, mengaji lah lepas tu hmm. hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. okay. uh, ah, daripada tu okey jalan semua jalan jalan jalan musik kosida kosida kosida macam tu mm-hmm. lepas tu hmm. ada seorang yang uh, cakap kepada saya lepas saya buat vlog tu macam tu uh, cuba react macam ni Vildan nah Vildan nama saya tu uh, lagi tenar Vildan The Academy okay. tu Ah, lepas tu saya react lah. Memang uh, musik-musik dia tu ada yang India lah, ada yang istilahnya. Oh. hmm Jadi memang dia suara dia memang best lah macam tu. So uh, di tengah-tengah tu ada yang minta juga, eh ada penonton daripada Malaysia. Bang, coba react Khalifah band. Khalifah Ben. Uh, ah, okay, okay, okay. okay. Aha, Harry, Harry, Khalifah. Itulah Harry, mm. Harry. Uh, ah, Pak Harry ya kan. Ya Bang hmm, Khalifah mm. juga mm. pernah hmm. komen dekat video saya. Uh, lepas tu saya memang buat buat channel baru lah. Untuk fokus di reaction macam tu. Reaction. Aha. Jadi saya pun buat uh, daripada Filda, daripada Dangdu, Campur lah masa tu. Uh, lepas tu ada ya Bang Khalifah tu. Banyak sangat requestan daripada kawan-kawan semua masa tu kan. Hmm, Okeylah mm-hmm. saya layan semua. Saya tulis kan. Eh. Memang awal-awal dengan YouTube tu, awal-awal buat YouTube memanglah seronok sangat. Sebab apa? Antusias daripada rakyat Malaysia lah dan juga Indonesia uh, ni ah, semua uh, menggebu-gebu. Requestan tu semua dari Indonesia, dari Malaysia semua ada. Allahu Akbar. Saya bagi ah, list tu seratus ya. Seratus lebih tu. Ah, requestan daripada kawan-kawan semua. Dekat kolom komentar je. Seratus <laughs> ya, lebih? Ya. Request ah, betul. untuk reaction? Betul. Betul itu ah. Indonesia dan Malaysia semua ada. Saya memang memang masa tu saya tulis semualah sebab hmm. saya menghargai daripada kawan-kawan semua dan sekarang sampai sekarang pun kalau ada requestan pasti saya layan macam tu kecuali memang ada memang uh, sensitif sensitif sedikit maka saya akan menghindar daripada itu sebab saya tak naklah saya terikut daripada hal-hal sensitif macam tu jadi hmm. saya memang uh, niat di situ untuk menyebarkan kebaikan dan mengajak kawan-kawan semua untuk apa nama tu mendapatkan impact apa yang namanya dampak baik daripada uh, menonton video saya macam tu lah. Hmm. Lepas tu, oh, okay. Mm-mm. lepas tu baru saya vakum. Lepas banyak yang request kan okay, Lepas vakum. saya vakum tak ada, tak ada buat video lah uh Semua uh, subscriber masa tu dua ribu uh, dua puluh empat ribu lah 24 ribu banyak. Alhamdulillah. 24 ribu, Alhamdulillah. Itu Indonesia dan Malaysia semua bergabung kat situ. Barulah di situ saya kenal dengan Cak Lonjong. Cak Lonjong tu ngecek saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam Baik. tu. Ah. Memang romantis abang ah, Cak Lonjong tu memang romantis awal-awal macam tu eh. Tapi uh. kerana kita dah akrab sekarang pun ha kata-kata dah beza lah. Bukan romantis tapi macam sahabat karib. Sahabat, macam tu dan masya Allah beliau itu memberikan saya semangat juga ayo ayo ayo ayo gitu hmm. untuk membuat video awal-awal hmm. kita sharing cak lonjong juga awal-awal tak membahas Malaysia kan ah, ya. awal-awal ah, yeah. tuh ah. lepas tu kita uh, saya ada react uh, masa uh, ya bang Khalifa ya kan Khalifa band macam tu ah, nah, dia pun eh, terikut juga istilahnya untuk mereaction uh, Malaysia macam tu. Oh. lupa-lupa ingatlah uh, masa tu bahas apa lah kita berdua tu. Tapi yang terpenting adalah uh, pertama kenal dengan Cak Lonjong tu sebab kita konten sama tentang Malaysia macam tu. Oh, okay, okay, okay, okay, okay. So basically minta maaf, dia uh, meriak uh, lagu Kumpulan Khalifah. Dari situ bermulanya reaction. Aha, saya saya saya awal-awal mula tu saya macam tu. Ah ha, lepas tu saya kenal dengan Cak Lonjong lah masa tu. Dan memang saya tak faham juga lah. memang uh, Masya Allah Allah takdirkan kita berjumpa lah Maksudnya uh, dalam social media Memang saya tak belum-belum jumpa lagi lah dengan Jack Lonjong Meskipun kita sama-sama dekat Indonesia kan uh, Tapi memang uh, kita tu dah macam sahabat Bang Ray lah, lah. Anton, ya kan, Fitri Semua dah kita macam saudara lah macam tu Dan apa ya, membuat kita tu semangat lah Ah kita saya sampai sekarang ni kan uh, sampai kepada 150,000 kalau tak silap tu berkat dukungan daripada mereka dan juga support ya support penuh daripada kawan-kawan semua subscriber saya ni sahabat-sahabat saya semua. Jadi saya panggil uh, apa nama subscriber saya ni sahabat saya macam tu. Oh okey. Aha lah. hmm. macam itulah. Hmm. Wow, panggus. Ui, ya Allah. <laughs> terdiam. Saya ter, sampai terdiam saya. Tak bercakap sekejap. <laughs> tak, macam ni. Uh, kan, Kak Abang tadi cakap macam mana YouTube, macam tu kan. Jadi, saya hmm. berharap kepada kawan-kawan semua de- dekat luar sana yang punya potensi, ya kan? Yang punya potensi baik daripada seni lukis lah, mengaji lah, ya, kiroah yeah. lah, yeah. semua hmm, lah, hmm, hmm, kaligrafi lah, cakap uh, apa nama tu yang banyak boleh bahasa tu ada bahasa Inggeris, bahasa ini, uh, semua bahasa lah dia boleh kuasai. Jangan segan-segan untuk uh, explore dekat YouTube. Sebab apa? Itu akan menjadikan dampak baik kepada anak-anak yang lain, kepada kita semua ni akan menjadikan dampak baik. Uh, tapi kalau kejahatan, jangan hmm. sampai kita istilahnya ikut daripada itu semua. Uh, sebab niat kita adalah menyebarkan kebaikan. Menyebarkan Jadi, kebaikan. Ya. Aha, betul macam tu. Makanya dalam slogan saya tu ha ya kan, lakukan kebaikan walaupun uh, sebesar biji sawi. Kan? Kalau kita tahu kan biji biji sawi tu kecil sangatlah. Ha, ya, ha, ha. kebaikan ha. itu kebaikan itu akan kita dapat juga nanti di akhirat. Ha, ketika Allah hisap kita, ha Allah akan oh bagi. Oh inilah sebesar biji biji sawi je lah kebaikan kita tu Allah bagi hadiah bagi kita. Tapi kalau hmm. kita hmm, hmm, berbuat hmm. kebencian jahatan sebesar biji sawi pun aha dapat juga balasan. Ha betul lah. lah. Betul lah. Saya kan dalam <laughs> banyak saya live kan interview kan dengan Cak moji saya jadi macam okay. Allah, <laughs> terima, terima kasih sebab kongsi. Satu lagi Allah, soalan, yang, soalan yang keempat. Uh, ada perkembangan terbaru maksudnya nak buat channel baru ke reaction baru ke ada? Uh, saya ada ada channel banyak sebenarnya. Boleh? Yang ah, boleh kongsikan kepada, kepada kita semua? uh, <laughs> sebenarnya saya awal-awal tu memang uh, Cak Mujib ni, uh, Ria Oktorina tu lah. Okay, yang ah, pertama, yang first. Uh, ah, pertama okay. yang first. Uh, lepas tu Cak Mujib. Uh, lepas Cak Mujib tu ada kebun Cak Mujib. Kebun Cak Mujib. Aha, itu ada kebun okay. Cak Mujib yang membahas hmm. tentang uh, tutorial bercocok tanam, ya kan bertani daripada pohon tin atau pokok tin macam tu. Ah lepas tu oh. ada lagi yang Cak Mujib TV sekarang tu. Cak Mujib TV tu memang saya khususkan untuk macam reaction ceramah lah. Berapa tu? <laughs> Eh, teruskan teruskan. Saya saya minta maaf, minta maaf. Okey okey okay. teruskan lagi. Okey. Jadi jadi ada Cak Mujib TV. Cak Mujib TV itu memang saya khususkan untuk yang uh, reaction ceramah lah, hal-hal yang unik, uh, ajaran-ajaran mungkin yang nyeleneh-nyeleneh juga di dunia yang lain seperti itu. Istilahnya macam ada solat uh, Eh, sekarang uh, update terbaru tu solat mm-hmm. yang laki-laki perempuan bercampur tu. Ah, saya oh. juga bahas macam tu. Kan tak boleh sebenarnya laki-laki dan perempuan berlaku ah, campur kan. Aha, itu berlaku kat Iran kalau tak salah. Iran uh, apa Mesir, Mesir kalau tak silap. Mesir. Aha, saya tak faham jugalah masa solat Aidul Adha ke Aidul Fitri ada apa. Campur lelaki perempuan. Betul, macam tu. Siang kan? I tak faham jugalah. Wallahualam. Dekat situ tak dijelaskan pula lah. Sebab memang uh, di dalam video tu memang biasa je. Jadi memang dia shoot orang-orang yang solat dengan apa nama tu? Uh, bercampur perempuan dan laki-laki. Hmm, dan hmm, hmm. yang titik beratnya adalah kita di sini untuk share kebaikannya adalah dalam dakwahnya. Jadi ada uh, Buya Yahya, ada istilahnya ulama-ulama yang juga berkomentar akan hal itu dan hmm, hmm. bagaimana hmm. hukumnya. Macam itulah kita nak belajar. Okey, uh, tadi ada Ria Oktorina betul? Nama channel? Okey. Ria Oktorina. Okay, eh, Ria uh, Ria Oktorina ni uh, uh, di di di kawal oleh ataupun di handle oleh isteri Cak Mojib. Betul, betul. Lepas tu Cak Mojib uh, channel Cak Mojib kan? Betul, betul Cak Mojib. Ah, uh, lepas tu Cak Kebun, Kebun ha, Cak Kebun Mojib. Ah, Kebun Cak Mojib. Ah. Lepas tu Cap Mujib TV. Betul. Empat je. Ada, lagi ada satu lagi, Morina TV. Morina TV tu saya hmm, rekam hmm, suara saya. <laughs> Morina TV. Ya, yeah. baru saya buat teringat tadi. Mau nak eh, ada Morina TV ke tadi? <laughs> ya, tu dah. Memang awalnya memang uh, campur-campur lah dia. Memang hmm. ada react saya awal-awal macam tu. Tapi lepas uh, apa nama tu banyak-banyak saya fikirkan juga sehingga saya juga istilahnya ingin membuat yang tak ada wajah saya lah yang tak ada muka ah, saya lah. Ah macam tu. Saya buat suara saya macam tu. Ada yang ada yang komen tu kan. Eh macam suara Cak Mujib. Betul ke? <laughs> di Morina di Morina channel Lepas tu ada suara Cak Mujib kan. <laughs> Oh, makanya uh, ada kawan-kawan juga yang cakap, eh ini macam suara Cak Mujib lah. Siapa ni? <laughs> Oh, okay, okay, okay, okay, guys, guys, guys. Okay, kalau tengok nanti, jangan lepas ni, jangan tertanya-tanya. Kenapa ada suara Cak Mujib? Dah memang tu channel Cak <laughs> Mujib. Allah. Okay. okay, Cak Mujib. Uh, kebun Cak Mujib. Boleh boleh share dengan kami? Aha, boleh, boleh. Macam mana munculnya kebun Cak Mujib? Okey. Salah satu pekerjaan saya adalah berdagang. Oh, okey, okey, okey, okey awal-awal saya memang berdagang macam baju-baju muslimah eh, kan baju-baju syar'i uh, di situlah saya memang niat memang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebab mm. uh, masa itu memang awal-awal saya menikah saya memang berbisnis uh, ingin berdakwah agar supaya orang di luar sana tu tak hanya memakai uh, jilbab saja yang mana uh-huh. jilbab tu menampakkan lekuk tubuh uh, saya ingin uh, orang-orang di luar sana tu memakai hijab, memakai jilbab itu sesuai daripada ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mm. Nah, lepas tu memang okeylah saya berbisnis tu selama 3 4 tahun lah. 3 4 lama. Ah ha, 3 uh, eh, ya yeah, memang memang lama tapi uh, pertama jaya hey, eh, kan yang ha, tahun pertama kedua. berjaya okay. Ah ha, uh, berjaya dua tahun hampir tiga tahun dah berjaya lepas tu tak ada. Hmm? <laughs> Lepas tu apa banyak yang persaingan persaingan. Tak, uh, tak ada. Oh, ada macam, macam, macam dah, dah, dah turun lah, dah turun. Okay. Ah, hmm. Uh, lepas tu saya memang uh, beralih kepada kebun, uh, kebun tin. Nah di situ saya belajar untuk Aha. Ah, sambil jalan sambil lalu. Jadi uh, ketika dia turun ya kan saya kebuntin hmm. lalu juga macam tu. Jadi memang uh, apa nama tu ya, kita double, double pekerjaan lah berdagang double. daripada aha daripada baju uh, lepas tu tanaman. Nah tanaman ni awal-awal memang mahal sangat. Faham, faham, Sekarang faham, dah faham. dah okey dah, dah ada standar hmm. dah macam tu. Tak tak mahal juga tak murah macam tu lah. Jadi stabil harga dia. Dua dua dua bisnes, dua dagangan, satu baju, satu uh, tanaman. tanaman <laughs> buat tin. tin. Ah. Aha. Oh, pokok tin, sorry. Pokok tin. Uh, ada ada ekspor ke Malaysia? Ada. Masa tu ada yang beli cutting, uh, maksudnya batang-batang pokok tu ke Singapura, ke Malaysia, oh. terus ada juga ke Arab Saudi pun ada uh, di Kuwait, guys. Dubai macam tu. Dan sampai sekarang pun saya tetap menerima tapi karena sebab COVID-19 tu kemarin hmm. saya sempat gagal kirim ke Kuwait Ha, sebab okay. dia ada COVID-19, ada peraturan-peraturan baru dalam hmm. pengiriman. Mungkin kalau ke Malaysia masih masih bisa lah. Masih boleh masih lagi boleh. lah. Ha, masih boleh. Ha, ha betul. Pokok hmm. tim. Guys, subscribers viewers yang tengok video ni, siapa-siapa <laughs> yang orang kata apa berminat nak, nak membeli uh, pokok tin eh? Betul, pokok tin. Okey, Cak Cak Mujib ada menjual pokok tin ikut size. Aha, betul. Panjang, cutting, ah, cutting. Aha, cutting panjang, dia, cutting. Panjang, pendek semualah. Buah, buah Aha. kuatin nanti jual juga? Uh, tak, tak boleh dihantar. Sebab kalau tak ke Malaysia tak. tu satu minggu lah. Sepuluh hari macam tu kan. Tapi oh. kalau buah, dia boleh tahan tiga hari je. Kecuali memang perusahaan-perusahaan. Uh, dekat Malaysia banyak lah buah tin tu. Serius, serius. Saya saya Banyak. tak tak pernah dengar, tak pernah dengar lagi minta dengar. Mungkin ada tapi mungkin saya yang tak ambil Aha. tak ambil tahu kan mengenai apa nama kan, bisnes buah tin, eh, kot tin ni kan. Aha, betul, okay. betul. Boleh-boleh kongsikan dengan kami semua uh, hasiat. No, oh, hasiat sangat-sangat ya. banyak sekali. Yang pertama ni, yang banyak yang saya alami adalah ketika orang-orang ada yang punya riwayat ya kan suami isteri tak okay. boleh hamil kan okey ha, faham ha, macam bermasalah dalam kesuburan nah di situ buah tin ini memang bagus untuk menyuburkan antara suami dan isteri ha, okay. untuk buahnya dan juga doktor dekat sini pun dekat mhm, Indonesia lah mhm. dekat tempat saya ni menyarankan kepada orang yang menderita jantung uh, penyakit jantung. Penyakit jantung, okey. Uh, untuk mengkonsumsi buah tin satu buah hari tin. satu hmm. kali. Itu untuk apa? Untuk menstabilkan detak jantung itu sendiri. Konsumsi, Ini sangat berguna. Konsumsi itu maksudnya makan ke atau macam mana? Rebus ke? Makan. <laughs> Tak, tak, tak. Jadi buah tin tu langsung makan abang. Langsung makan, makan ya, ambil makan je. manis sangat, sedap sangat, betul. Wahai. Ha, lepas tu, uh, daun daun daripada buah tin uh, pokok daripada tin pokok itu tin, uh, uh, uh, itu untuk kolesterol untuk asam urat uh-huh. untuk detox tubuh kita untuk stamina laki-laki dan juga perempuan masih banyak lagi lah ah banyak lah sihat dia semua-semua hmm. ada okay, juga setakat... hmm. doktor kat sini ada juga doktor kat sini tu ada sebuah pasien kena lupus dia lupus penyakit lupus Penyakit tak faham dekat Malaysia tu macam mana. Ma- uh, macam dia kena cuci darah ke apa ya? I tak faham juga. Penyakit lupus. Uh, Aha, dia, penyakit dia, lupus. Dia berkaitan dengan apa? Cuci darah ke apa? Aha, uh, betul betul berkaitan kan? dengan cuci darah. Uh, ginjal macam tu. I tak faham jugalah. Dan, ya, tapi okey okey uh, okey okey okay. Lupus nanti nanti nanti boleh boleh boleh. Uh, nanti siapa yang lah. tahu komen komen komen, ha, komen betul, Betul. Apa itu penyakit nah, lupus? itu. okay. Aha, lupus itu Jadi dia sarankan untuk oleh dokter ya, dia disarankan untuk meminum teh daun tin dicampur dengan rebusan air cacing. Cacing tanah. Itu dikonsumsi selama satu hari tiga kali. Eee, eh, sorry, air cacing tanah maksudnya? Eh, cacing Bagaimana? tanah, tahu tak cacing tanah yang Cacing merah tanah, tuh? Mm. Aha, hmm. dia kita cuci dulu, lepas tu dia rebus. Rebus cacing tanah tu bersama dengan Aha, bersama dengan daun tin. Uh, ah lepas ah, ah lepas tu dia disaringkan untuk apa nama tu airnya okay. lalu dia Aha. minum. Aha. Minum. Macam tu. Dan itu oh. agar supaya baik macam itulah. Banyak juga lah khasiat dia kan. Eh. Masya Allah betul. Ya, kalau daripada, akar, eh, kalau ah. akar, uh, ni ni tadi ya, kan daun. Akar pun ada. Okay. Akar pun ada untuk kejantanan. <laughs> Maaf, untuk kejantanan seorang lelaki-laki. Untuk stamina seseorang lelaki. Ah, yeah. stamina. Maaf, maaf, maaf. Sebab tak terfikir stamina. <laughs> stamina, uh, ya macam itulah. Kalau untuk apa nama tu ya? Uh, Daun Gaun dah. sudah, buah oh, sudah. Batang dia dah, ha, batang, buah dah, tin aha. sudah. Getah. Getah daripada pokok tin. Pokok tin ada getah eh? Ada. Itu kalau ada diabetes. Ah, daun tin juga untuk mengobati diabetes, mengurangi kadar gula dalam tubuh. Diabetes. Ha. Diabetes. Ah. Oh, penyakit diabetes diabet, yang diabet. gula tinggi. Ah, gula tinggi. Kalau minum daun tin itu sendiri, ya kan? Hmm. Ah, hmm. dalam sehari dua kali saja, dalam seminggu itu akan normal. Jamin sebab Akbar. ibu saya, mm-hmm. mama saya, mama daripada isteri saya ni, ibu mertua lah. Mm-hmm. Mm-hmm. Awal-awal dia gula 350. Okay. Tak minum obat pun, saya sarankan untuk uh, meminum uh, teh daun tin tu tadi. Dalam uh, satu jum, uh, satu apa ni, satu ambil lah macam tu lah. Satu sendok, uh, satu sendok okay. makan lah daun uh-huh. tu. Uh, direbus dengan 250 air panas kan hmm. ha, lepas tu diminum hmm. tiga kali tiga kali untuk pengobatan tiga kali tapi tak boleh banyak-banyak ha, tiga kali saja tiga kali minum itu dalam satu minggu dia hmm. cek pagi-pagi sembilan puluh daripada daripada, daripada 350 300 350, 50 kembali jadi 90. ke 90. Itulah. Sampai okay. Oh, ibu mertua Aha. saya tu, mama mertua saya tu macam lemas sangat. Eh, gula, gula, gula saya ni naik ke turun macam tu? ah ha, lepas bawa hospital, ah ha, dicek kat sana. Alamak, ternyata turun sangat jadi 90. Dia pun ha, lepas tu minum biasa. Nah, itulah terapi dia. Okay, subscribers, viewers, siapa yang nak try? <laughs> Boleh, boleh. Daripada batang, daripada daun, daripada buah, akar, getah. Boleh getah tu untuk luka, untuk luka. Getah tu untuk luka. Untuk luka eh. Ah, jadi ada luka diabetes, ada luka kena sayat, kena pisau, kena apa. Bagi getah hmm. daun tin tu, wais. Best lah. Perih sangat tapi lepas tu okey. Tak sakit. Kak <laughs> Mujib, bagaimana kamu mengimbangi orang kata apa? YouTube, business, YouTube, business. Ya. Yeah. Maksud, maksudnya di sini seharian kamu. Uh-huh. Okay, manajemen waktu ya sebenarnya. Manajemen waktu kan? Ah, manajemen waktu. Jadi memang uh, awal-awal tu YouTube saya saya kerja kat mal- malam malam hari. Setiap malam lah buat YouTube lah. Ah, setiap malam buat YouTube. Jadi uh, untuk butik untuk busana muslim itu sendiri uh-huh. kalau sekarang dah free dah. Kan? Dah free sebab uh, fokus kat YouTube dan juga tanaman je. Tak tak payah buat butik itulah. Nah, mhm, butik mm-hmm. tu mhm pagi sampai siang sampai sore sampai petang lah. Nah itu saya pergi ke tempat kain untuk ambil kain untuk dibuat pesanan-pesanan tu. Hmm, ah, so yang menjahitnya nah. isteri Uh, tak, tak, tak. Ada, ada, ada karyawan. Ada, ada, ada oh, pekerja lima. Karyawan, ada ya. lima ya. orang. Ha, macam tu. Nah, lepas tu, uh, sore hari, ya kan, mhm. petang, hmm. sebelum maghrib Dalam tu, saya lah, pergi kat kebun. Ha, sebelum maghrib, saya pergi kebun siram ya pokok Wah. macam tu. <laughs> ah lepas tu luas, dah luas kebun kamu. Ah tak tak tak tak 200 meter je 200 meter masa tu. Sekarang dah ada tak ada dah. 200 meter luas juga. Ah, se- sekarang sekarang saya pasrahkan kepada petani-petani. Sekarang memang ada manajemen, uh, ada grup juga untuk ah. memanage ya ah, kan hmm. tanaman-tanaman. Jadi kita bagi kat kampung supaya orang kampung tu mendapatkan pekerjaan. Faham, ah, faham. Gitu. Fulang <laughs> Respect lah, Alhamdulillah lah, lah. Alhamdulillah Meski kamu lah Alhamdulillah Alhamdulillah macam tu YouTube ni awal-awal memang Tak ada pandangan lah Sebesar sekarang hmm. Alhamdulillah support daripada kawan-kawan Daripada Malaysia ataupun Indonesia Singapura Thailand Brunei Thailand Semua tu ramai lah. Iyalah Masya Allah Saya sangat-sangat berbangga Dan sangat Apa nama ya eh, Uh, macam apa ya banggalah mempunyai hmm. sahabat-sahabat saya semua tu. Betul. Kami kami pun di Malaysia pun bangga jugalah sebab ada YouTubers-YouTubers Indonesia yang <tsk> orang kata apa sangat memberi yang uh, memberi inspirasi Oh, terima kasih lah sangat. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Sama. Saya, saya juga terima kasih lah. Okey, Cik Majib. Soalan yang terakhir. Ada oh, pesanan-pesanan oh, atau nasihat terakhir. kepada kami semua? Okey uh, ah. uh, nasihat social media yeah. lah mungkin sebab kita kan bersosial media. Ya yeah, betul. Okey. Mhm. Mm Okey, jap minum dulu eh. <laughs> Minum, Saya minum, minum, minum bismillah, dulu. bismillah. Bismillah. Tu IT ni bukan kan? Bukanlah air putih je. <laughs> Okey. <laughs> Okey, nah uh. untuk pesanan daripada saya kepada kawan-kawan semua, mm-hmm. istilahnya jangan pernah ambil yang tak baik. Ambillah yang baik-baik saja. Ma dari manapun youtuber itu sendiri ya kan mau dari Amerika mau daripada Australia Indonesia hmm, ya. Malaysia yeah. Brunei hmm, hmm, hmm. Thailand Taiwan hmm. lah semua negara di dunia ini tetap ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk itu je jalan hidup kita kalau kita yang mempunyai ah kita mempunyai dua pilihan dalam hidup mau baik atau buruk ha je lah. Kalau kita dekat dengan baik, maka kebaikan akan ada pada kita. Kalau kita dekat dengan keburukan, maka otomatis kita akan juga terdampak daripada keburukan itu sendiri. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Monji. Okey, kepada viewers, subscribers yang mendengar tadi, insyaAllah sama-sama lah. Kata apa, ambil kalau ada di Malaysia orang panggil, ambil yang keruh. Eh, ambil, yang, ambil jernih. yang buang yang keruh. Buang yang keruh, ya Allah. Eh. <laughs> Tak maaf lah, saya saya baru sampai sebenarnya ni daripada Melaka ni tadi. Ya Allah. Aduh, eh seronok Baik. lah jalan daripada Melaka. Melaka ke mana? KL. Melaka. Saya uh, hari Jumaat Shah Alam Melaka. Lepas tu okay. ni tadi daripada Melaka ke Shah Alam semula. Oh macam Ui, tu. Oh berarti ya Allah abang dekat Shah Alam eh? Nah, saya berada di Shah Alam, Shah Alam 7. Masya Allah. Uh, lah. Saya, saya tengok. Tapi, tapi, hmm, video-video tu. <laughs> saya tengok video, video, video abang. Ya, MV Kri. Tapi saya rasa rindu dah dia orang. Ya ke? Tak rindu saya lah. Eh. <laughs> Jom Ujib. Uh, ah, ada yeah. ada mereka nak tanya-tanya mengenai ke insyaAllah uh, tujuh atau lapan subscriber eh sorry tujuh atau lapan youtubers daripada Indonesia ke Malaysia hmm. bulan berapa tu nanti bulan sebelas Ha, macam tu lah. Tak pasti lagi lah. InsyaAllah lah. Tak pasti lagi. InsyaAllah. Lah. Oh, kamu pun join sekali kan? Saya tak faham juga. Belum... Belum, belum pasti lagi ya. Tapi, tapi, tapi memang saya nak. Eh, kan, saya nak. Ha. Tapi ah. memang... Uh, keadaan di sini, saya tak faham juga nantilah ketika masa tu. Faham, faham. Tak apalah ya ah, subscribers, viewers, ya Allah dan aku doakanlah supaya Cik Mujib dan family Allah. datang ke Malaysia, datang ke Malaysia. Amin. insya Amin. Saya saya kalau kalau saya sendiri dah jadualkan hmm. sebenarnya dengan uh, isteri saya tengah menabung lah ni. Sebab kita kan keluarga kan, ada ya, ya empat lah. orang lah nak bawa ke sana kan. Ah uh, tak mudahlah untuk istilahnya melalui perjalanan-perjalanan dan juga macam mana kita kan bawa budak-budak lah kecil-kecil lagi kan. Ah, yes, betul. Sabarlah insyaAllah lah kami semua di Malaysia doakan semoga dipermudahkan semua urusan Cik Mujib berserta keluarga. Amin. amin. Abang juga lah, amin. Amin. amin. amin. amin. Okey Cik Mujib saya rasa sampai sini dulu kita punya oh, interview kita. Siap. Terima kasih banyak-banyak. Saya daripada diri saya sendiri, daripada subscriber saya, daripada viewer saya, terima kasih kepada Cak Mujib sebab sudi. Saya juga terima kasih. Uh, orang yang kata apa interview bersama bersama kami di sini. InsyaAllah nanti ah, subscribers viewers jangan lupa subscribe channel Cak Mujib. Okay channel dia yang pertama. <laughs> Banyak. Banyak banyak. <laughs> okay. Uh, ah, Cak, Cak, Mujib, Cak Mujib sebut. Saya saya, saya tengah fikir. Okay. Kan. okay channel Ria. yang pertama. Ria Oktorina ya kan. Ah, uh, lepas tu Oktorina, Cak Mujib. Okay. Cak Mujib TV. Kebun Cak, Cak Mujib. TV. Muarina TV. Guys, jangan lupa subscribe guys. 5 <laughs> channel Banyak ni guys. Sangat. <laughs> Biar Jangan jangan jangan jangan, jangan, jangan subscribe. Tonton tengok je tengok. <laughs> ah, jangan saja subscribe, tengok sekali komen, like betul, semua. Betul, semua betul, betul. Yang penting Masya jangan Allah. skip ah, jangan skip iklan. Ah, insyaAllah. Kalau saya ah, tak apa lah. Skip ah, iklan pun tak apa. Sesuka hati je. kalau kalau tak oh, skip pun okey je lah. Tahu je. Tahniah lah dapat tu. Pernah silver play button tu. Macam mana? Uh, macam mana? Lah. Eh, silver play ay, button ay, tu. Tak, kalau kalau tanpa sahabat-sahabat saya yang di Malaysia ataupun Indonesia, Singapura, Thailand dan juga hmm. istilahnya Brunei, tanpa mereka saya bukan siapa-siapa lah. Yeah. Jadi memang saya memang hormat kepada mereka semua dan juga mengucapkan terima kasih Ya, salam hormat daripada saya kerana hmm. support daripada kawan-kawan semua yang senantiasa request kepada saya dekat kolom komentar, dekat Instagram juga. Ramai hmm. sangat yang request hmm. kepada saya. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangatlah. Ah, kebaikan kawan-kawan semua ni tak terbalaskan. Semoga Allah melipat gandakan pahala kawan-kawan semua ah, dan menjadikan Allah, kita amin, semua ni berjumpa di syurganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya juga Allah. kepada subscribers, subscribers, viewers saya juga. ya Terima kasih banyak sebab uh, orang kata sudi jangan kami di sini. Okey, uh, yang terakhir Cik Mujib, semoga apa? <laughs> semoga se- urusan kamu dipermudahkan minta amin, maaf. Amin. Saya tergagap sikit juga. sebab sangat-sangat penat. <laughs> Memang Allah, sangat-sangat bau, bau bau drive kan daripada Melaka ke sini 200 km kan. Allah. Okey. Terima kasih banyak. Terima, kasih banyak Cik Mujib. Terima kasih ya, banyak. Sama-sama. Semoga Saya juga urusan kamu dipermudahkan ya. Amin, amin, amin. Semoga amin, amin, amin. urusan semua kita semua ni diberikan ya, kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Insyaallah. Amin. Okey, subscribe dulu sampai kita jumpa lagi. Ya. Okay, Cik aje. Assalamualaikum. Okay, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.